Um, Og hvad er din over... Du er overrasket. Det, du har ikke set nogen mennesker i 50 år. Hvad siger du så? Øhm, jeg nej, det er mig, der har ikke set det. ah, okay. Nej, jeg bliver jo selvfølgelig også bange, når det er. Så hvad siger du? Du siger, du, du siger noget. Hjælp mig! Okay, så lad os se, hvad det lyder. Prøv en gang til. Jeg hjælper dig her. Så siger du en gang til. 3, 2, 1, 0. Kan I høre det? Ja, mig, hjælp mig. Ja, og hvad er du for en? Jeg er øh, Og hvad sker der for dig? Mm, du, skal du yes. løber efter hende der Sara, tænker Ja, du siger noget. Ja, det er mit blod. Ah, okay. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Yes! Blod! Mm. Okay. Pas på, når I holder de her smartphones, så hold dem lige i vand. Hey, nu gjorde du det igen. Så nu skal du sige det en gang til. Prøv at se her. Nu forsvandt din lyd. Så pas på, jamen, fordi når I holder den på den her måde, så starter den og stopper den igen. En gang til. Yes, blod. Yes, blod. Og så skruer du ned. Så, og hvad siger du? Ja. Jeg skal sige, um, du var... Den der er ikke så mange, der har været her i 50 og 100 år. Yeah! Og det siger du meget overrasket. Er du klar? Hvad skal jeg så sige? Jamen, der er jo ikke nogen, der... Sådan helt overrasket, du spiller øjnene op. Oh, jamen, der er jo ikke nogen, der har været her i 150 år. Yippie! Okay, 3, 2, 1. Der er ikke nogen, der har været her i 150 år. Yippie! Okay, det var langt. Ej, lad os prøve lidt vandret op. Hold dem helt vandret, altså. Øh, hvad skal hun sige? Hvad var hun? Du skal sige ja! Yeah! Okay. Det er dig to varulve, der forfølger dig. 3, 2, 1, nu. Hjælp! Okay, yes. Har I alle sammen fået en? Nej, vi mange. Hvad skal der? Den, øh, den skal lige... Øh... Malika. Malika. Malika. Det har du lavet for mig. Og hvad er din? Jeg er outet for dig. Hun jagter også. Okay, så hvad siger du? Yes. Ja. Tre. Jeg glæder mig til at æde dig. Okay, hvordan siger du det? Jeg glæder mig til at æde dig. Ja, det altså, er meget farligt. Stor farligt. Jeg glæder mig til at æde dig. Kom helt tæt på. Tre. ja! no. Jeg glæder mig til at æde dig. Okay, er klar? Pas på med mobilerne. Hold den helt vandret hele tiden, ikke også? Det er ligesom, hvis I holder et glas med vand, ikke også? Jeg har ikke vand. Godt. Hvis I vender den om, så forsvinder